ni 2017 ndani ya Tokyo. Na jamaa mmoja alikuwa akiweza kuongea na simu, nafikiri ni asubuhi. Kuna taratibu alikuwa akiweza kupewa, akisema kwamba aircraft inakuja saa tatu. Kwa hilo nalitambua. Kelele ya ndege ikawa inampigia kelele, kwa hiyo alichokuwa akiweza kuambiwa alikuwa asikii. Kaona mambo gani ya kipuuzi! Jamaa wanamwita Rio ni mhusika wa kwanza katika mashine, kadandia usafiri wa gari katiza zake daraja lile la Nyerere kuweza kuelekea airport. Si Kigamboni jamani, au mapema tu ilibidi kuweza kufika airport. Kuna mtu anataka kuweza kupokea na mtu anataka kuweza kulindwa sana, tena kwa umakini wale juu sababu ni most wanted, mtu anaweza kutafutwa vibaya na sababu hajulikani nini. Kwa hiyo kama askari polisi wa Japani walikuwa wanataka kuweza kumpokea. Alikutana mtaalamu anamwita eh, huyu ni mkubwa wake wa kazi. Alimwambia leo nataka uweze kufika kwa wakati. Wakati helikopta na nyendo inashuka kumshusha mtu huyo sasa, ambaye anatakiwa kuweza kumwekea ulinzi wa kutosha. Tujajua jina lake ni nani, lakini asemekana ni mtu muhimu sana, ni hatari. Kitendo anashuka kwanza, kila mmoja alishangaa, maana si mtu wa kawaida, ana noma wala kokolo. Sura yake hakutaka iweze kuonekana sana, iko na upipiji jeusi. Cheki mambo haya haya. Sasa kichechi ni Mkorea, yupo ndani ya Tokyo, Japani. Kilichomleta huku nini hatufahamu, lakini kuna polisi wa Kijapani wako hapo kwa sababu ya kuweza kumpokea. Wanamwita Song Shion. Song Shion. Halo. Ni shida nyingine hii. Kimwangalia mrembo sana tu, lakini wewe hafai. Sisi ni polisi wa Japani. Huyu tuachie sisi. Mwekeni makini wale juu, anaitwa Song Sion. Ndio jina analoweza kulitumia Song Sion. Anataka kuweza kuwekea ulinzi wa kutosha. Wakampakia kwenye gari. Sasa naye anakijua Kikorea. Tilisi ongea naye. Wewe Korean? Au Mchina? Vipi jamaangu, Kikorea unajua kukiongea, akambia uendesha gari. Sasa huyu mtu ana matazo gani? Unafahamu kitu? Sijui kitu bwana. Bosi alituambia kwamba sisi tuhakikishe kwamba tunafikisha kituo cha polisi salama salimini. Ili swala nafanya ni mara ya mwisho, sintarudia tena. Ni mwenyewe pia sihitaji kufanya ili lakini utafanyaje? ana maana kubwa, labda uenda kwa upande wetu. Nini maana yake? Huenda tukapoteza maisha yetu kama tukiweza kupiga hatua ambayo ni tofauti. Hey, wewe oya, haongei neno lolote, sijui vipi huyu upuzi. Kuna jamu wa trafiki sasa, inakuwaje? Pita highway Hakutaka kusubiri jamu, akapita njia nyingine, barabara kubwa. Sasa wakati wanasonga mbele kupita katika hii rodi, nafikiri ilikuwa ni makosa makubwa mno. Asubuhi Honda kanipigia simu, kuna lolote liweza kutokea? Ambia pana, wala makubaliano makubwa, vitu vya ajabu, mara chuma. Eh bwana Gari inapoteza mwelekeo. Inaonekana eneo hili kuna bonge la sniper. Nani maisha yake yanawindwa na ni kwa sababu gani? Tayari mkula anapoteza maisha. Rio alishangaa. Kuna nini? Oya! bado zinazidi kulia, inabidi kuweza kuendesha gari zigizage kutokuweza kuweka katika target ya kuweza kumalizwa maisha yake. Yuko na Song Shioni. Ah, gari lilipoteza mwelekeo na kwenda chini hapo sasa. Hii ndo final life. Hiyo ni sehemu ya kwanza tu. Rick kabidi kuweza kufungua mlango wa gari kama askari wa polisi, kujua ni nani anaweza kushambulia anatokea wapi. Itabidi kwenda kujipanga upya. Huyo Song Shion iko wapi? Mbona ana pressure? Kapanda juu ya gari kabisa. Eh bwana. Sasa cheki matusi au kicheche. Alivyotupa jicho mbele, alijua sniper iko wapi. Furisasi inakuja. Hii hapa. Cheki mambo haya. Chuma hii hapa. Kaikataa kama vile hataki aligundua anayeshambulia kwa wapi. Sasa cheki mziki, babae ni noma, spidi ya hatari, nakwenda kule kule, atamjua ni nani anaweza kushambulia kibo. Mm-hmm. Rio inabidi kuweza kufata moto hapo nyuma, sababu bado hajaweza kumfahamu vema zaidi. Ukijana ni Mkorea, wanamwita Song Shion. Yeye yaani anafuatilia wapi panapoweza kushambulia, yani huyo anashambulia anatokea wapi? Koswa nyingine. Ala huku. Mchaka mchaka. Hey. Eh, sniper hiyo limuona kwa mbali. Kwa mbali alifanikiwa kuweza kumwona sniper. Kwa nini Song Shion maisha yake yanawindwa? Kwa nini amekuja kuweza kukabidhishwa kwenye mikono ya askari polisi wa Kijapani? Uwezo gani alikuwa nao? Alikuwa nani kabla ya hapa? Tutafahamu yote. Zama ndani ya jengo, watu wako busy na biashara zao, kwa sababu sniper alikuwa akiweza kushambulia, alikuwa ameweza kufunga silence weapon, yani kiwemba sauti. Risasi inatoka haina sauti. Huko ndani watu wengine hawajui nini kinachoweza kuendelea, kwa busy na mambo yao. Songshon jamani chini ya ziwa Tari. Huyo akajitambulisha kama polisi, si mzembe hata kidogo. Songsho muangalia ubinti akaangalia macho yake, aligundua huyu ndo sniper alikuwa akiweza kumshambulia. Alitambua vema zaidi tu, kwa mbali pia aliweza kumwona. Kuna vazi alikuwa ameweza kuvaa, t-shirt ya blue, ndio hii alimtonya Rio kwamba bunduki itakopo maeneo haya. Kapointi kwa kidole ambapo M16 itakwepo. Bunduki iliyoshambulia imefichwa maeneo haya. Kile ilikuta kwenye boksi. Wewe musika yuko mbali. Ni huyu mama. Simsempe Songshioni. Ha. Kiasi fulani iko poa. Ilionekana kuzidiwa. Hii kazi ni ya Rio. Hapo lazima ukae mama, Mkale anajiamini sana, akachomoa bangili ya serikali ziba kumpiga pingu huyu. Niangalizie mpambano huu kati ya gaidi na polisi. Rio, tulia wewe, ewa kike tu ha. Chapa moja kamlaza. Kabla hujamnasa kuweza kupatwa kweli binti alikuwa na kidonge, alikibwia kile kidonge, kumbe ni cha sumu. Kwa hiyo anakufa, ushahidi hakuna kwamba alikuwa akiweza kushambulia katumwa kazi na nani. Hey! Oya! Hao ndo maprofessional mzee, kuliko akamatwa akiwa hai, ni bora kufa. Washajitoa. Nini kinachoweza kuendelea hapa? Rio anajiuliza bila kupata majibu. Lakini baada ya muda kuna mtu anaonekana kuweza kufika hapa. Polisi ni adui. Oya! Honda-san. Mkubwa wake wa kazi. Imekuwa ni vizuri sana kuweza kuona uko salama. Shikashi. Busso na na. Hii tumeweza kutumia, nafikiri ni zawadi kwa upande wetu, yaani Song Shion ndio zawadi ya pekee aliweza kutumia. Anasema hayupo mwenyewe. Unamaanisha nini? Imanansta. Namaanisha aliweza kushambulia hapa, hayupo mwenyewe, yupo mtu mwingine tofauti na huyu hapa. Hisia tu ndivyo zilivyoweza kumtuma atembea kaa shoga fulani Song Shion. Kashagundua kwamba Sniper si mmoja. Watu waliweza kutumwa kazi kwa sababu ya kuhitaji kuweza kufanya ile tukio. Hayupo mmoja, yupo sniper mwingine. Wakachukulia ni jambo la kawaida kutokuweza kumwamini Song Sion, sababu bado hawamfahamu kiundani zaidi, bali kutumwa kwao, wanasema kwamba ametumwa kama zawadi. Walitoka nje kwa sababu ya kupanga mipango kuweza kuelekea moja kwa moja kituo cha polisi. Samdo kwanza dogo anatua tu Japani, anakutana kizaza kama hicho kweli. Kwa upande wa pili kuna sniper mwingine na tayari kashaweza kumweka target Song Sion anahitaji kumaliza maisha yake kabisa, ndo anataka kupuli trigger. Kuna gari inakuja na kuweza kuzuia lile tukio. Katia Songson anazama kwenye gari na anachukuliwa. Huyu mtu sura yake hatujaweza kuonyesha, lakini inaonekana na maski na ni mtu ambaye anawinda maisha ya Song Sion kwamba ni lazima afe. Song Sion must die, iwe siwe popote pale lazima afe. Nini kichoweza kutokea kwa Kuriko? Eh, Croc. Ya, ni sawa kwa sababu tayari hatari ilikopo katika akili yake atakuwa ameshaweza kuisafisha. Oh. Lakini huyu mtu ni nani? Dila. Huyo ni freshman wetu yani. Mtu safi. Itabidi tuweze kumwekea umakini kwa sasa. Kwamba tutakuwa naye? Lakini sinazo lote kwamba ni nini unachoweza ukizungumzia Ni genius anatokea katika kitengo ambacho ni maalum, anahusika na masuala ya upelelezi wa kesi zile kubwa kubwa. Inabidi tuweze kuhakikisha kwamba anakaa katika sehemu ya usalama. haya ndio yote bosi aliweza kuniambia. Rio alishindwa kuweza kuelewa kabisa, hivyo kumbe hii ni sehemu ya kwanza, kitu anakiita final life. Onda. Yes, Onda anaongea hapa. Nimekuelewa. Kuna mlipuko umeweza kutokea ndani ya chofu. Kwa hiyo inabidi tuweze kuelekea kwa moja kwa moja. Na vipi kuhusiana na mtu anaambia tuna chaguo? Maamuzi ya bosi amesema mtu huyu yuko na sisi, kwa hiyo inabidi tuweze kwenda kwa maeneo chofu ambapo kuna mlipuko umeweza kutokea. Sehemu moja anaweza kuita chofu. Wewe kuweza kusubiri ama kuweza kuelekea kituo cha polisi, wakaunga moja kwa moja chofu ambaye kuna tukio la mlipuko laweza kujitokeza. Wao kama polisi, ni jukumu lao la kuweza kupeleza nini chanzo cha mlipuko huo. Walifika eneo la chofu. Ofisa kwa huku Una binti unaweza kumwita Risa akiwa na mtaalamu unaweza kumwita Sada. Hawa ni wapelelezi wa kina sana. Tukieleza kutokea hapa Latisha, tunaonekana dhahiri kabisa du, kichwa chake kimeweza kung'olewa. Huyu ni nani? Anambia huyu, huyu ni mpya. Unaka kijana, Asada, nini kinachoweza kuendelea hapa? Inasemekana kwenye ile eneo kuna milipuko mitatu, wa kwanza umeweza kutokea na dakika 30 ziliweza kupita. Mmiliki wa ile jengo jina lake liweza kutajwa. Inasemekana kwamba ile jengo tayari lishaweza kuathirika, alishaweza kupata hasara, na baada ya kuweza kupata hiyo hasara ndio hali kama hii ikaanza sasa kuweza kutokea. Miaka kama mitatu iliweza kupita, kijamaa alivyoweza kuangalia wakati unafanya ukaguzi, mlipuko mwingine wa pili unatokea pale pale yeye alikuwa akiweza kuchekicheki yani Songshon alikuwa akiweza kukagua maiti ilikuwa pale nje, alikuwa akiweza kuangalia sana kwenye mkono. Wakati wanashangaa ile mlipuko mwingine wa pili unatokea pale, kwa sababu ambiwa kuna milipuko mitatu. Sasa huu ni wa pili, wa kwanza tayari. Hii ni hatari sana, sehemu moja kuwa na milipuko mitatu. Sasa bomu la tatu liko wapi? Katuliza akili yake chap kuweza kusoma game, na hapa atatambua kwamba mlipuko mwingine unakwenda kutokea wapi na ni muda gani. Yes, alitambua baada ya kumi bomu lingine la kwenda kulipuka. Yes, uh, ni hatari sana kwa sababu mziki bado ni mzito, lakini kumbuka dhahiri kabisa tu kwamba hiyo ni sehemu ya kwanza kama mkao, ili tuweze kujiunga katika sehemu ya pili ya mashine kale, unaweza kuita the final life. Haya tukiweza kujiri zaidi na mengi tusiweza kuyafahamu kuhusiana na DC ya Song Shioni mahali ilipoweza kutokea. Pia tunahitaji kuweza kufahamu DC ya mkale unaweza kumwita Rio ambaye ni askari wa polisi anajitolea kwa kila jambo. Katikati ya hii ishu kuna nini kinachoweza kuendelea hasa? Nini kinachoweza kupelekea dogo anatafutwa? Utafahamu mbele zaidi. Bye bye.